ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ በሰፈሬ ነው። ሰፈሬ ውስጥ አንድ አጫጭር ቆይታዎች ተደርጋለሁ። ግጥምም አነብላችኋለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። አኪዳን ሸዋዬ ነኝ። like share like share subscribe አድርጉ። comment ኡን ከላይ እቀበላለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ቆይ። ሰላም ተመልካቾች፣ አሁንም እንግዳ ካድርግ ይደርሷል። ከእንግዳዎቹ ጋር አብሬ ቆያለሁ። የእንግዳዎቹ ስም ማህሌት ሰለሞንና መልካምነሽ ጥላሁንና personas abra su pollo popular su algo. እንግዲህ እንዴት አንቺ የመጽሐፍ መጽሐፍ ማሳተርና መጽሐፍ መጽሐፍ ማሳተርና መጽሐፍ መጽሐፍ እንዴት ነበር ማለት ነው? አጎቴ ቦርድ ላይ መኪና ውስጥ ሞተ ሬሳ ከመብላት ላይ ታው ስራ ታምረት ማለት ነው እንዳጎቴ ያው በጣም የምደስተው ታውቂያለሽ፣ በጣም ደስ የሚሉ እንደነሱ ብሆን ብዬ ተመኘው። ምን ምን ነገር መክተፍ መርፌና ክሪና መርፌ። እሺ አመሰግናለሁ። እስኪ በሚቀርጻ የምንከተላችሁ መልእክታት አለ። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ከቤተሰቦች ከእዚህ እስከ ጋበዙኝ ቃል ኪዳን ጅማሾ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቃ ይሄን ነው የምለው። ከልብ ነው የማመሰግነው ይሄ ነገር እንዲሰራ ስለረዳኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እሱ በቃየም እንግዲህ መታችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናንተም በአክብሮ ስለጥራችሁ እጅግ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ደስተኛል ተመልካቾችን የዛሬው ቆይታ እንግዲህ የቤት ሰዓት አልቋል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የግጥም ሰዓት ደርሰዋል። ግጥሙን እላችኋለሁ ራሴ ጣፍኩት ግጥም ነው። አብራችሁ ቆዩ። የግጥሙ ርዕስ ሀገሬ ኢትዮጵያ። ሀገሬ ኢትዮጵያ የምኮራብሽ፣ ይቺ ሀገር እንድትኖር አባቶቻችን የተዋጉልሽ። ከጣሊያኖች ጋር ተዋግተሽ አሸነፈሽ፣ ጣሊያኖቹ አፈሩ፣ ተዋርደው ሄዱ። አንቺ ስላሸነፍሽ ጥሩ ነው መንገዱ። ኢትዮጵያ ኩሪ ኩሪ በልጆችሽ፣ ሀገር መሪ ሆነው ለዚህ ስላበቁሽ እኛም እንበረታለን በትምህርታችን። አንቺ ነሽና ሀገሬ መኩሪያችን። አንቺን ለማሳደግ ብዙ እንጥራለን። በኢኮኖሚ አድገን ሀገራችን እናስጠራለን። አንቺ በዓለም አቀፍ እንድትጻፊልን በአንድነት በፍቅር ሆነን እንድትኮሪብን ኢትዮጵያ ሀገሬ የጣመት አርማ የድናግል መሬት አንቺ ነሽ እማማ እምዬ ኢትዮጵያ እንኳን ደስ አለሽ። መታረስ ጀመረ ድንግል መሬትሽ። ስላዳመጣችን አመሰግናለን። እንግዲህ ግጥሙን ራሴ like፣ share፣ subscribe አድርጉ። በቃ መልካም ቆይታ በድጋሚ ተመልካቾችን አሁን ደግሞ የሞዴል ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሞዴሎች አጠር ያለ የፋርሶ ወርክ ያሳዩናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። like፣ subscribe፣ share ም አትርሱ። comment Bitte mach, bitte mach. ተመልካቻችን የሙኒክ ቆይታችን አልቋል። አሁን እና አንድ ቅጠል እንና እስናበታቸዋለሁ። የግጥሜ ርዕስ ራስን የጻፍኩት እንኑር በአንድ ላይ እንኑር በአንድ ላይ አንነጣጠል፣ ሰላም ይስፈንብን በድንበር ክልል። እንሁን በአንድ ላይ እንሁን በጋራ፣ ካስተጋገዝን ይመጣል መከራ። መከራውን እንለፈው ሆነን በአንድ ላይ፣ እንድበሰት በጋራ ሆነን ሳንለያይ። አንድ መሆን ጥሩ ነው፣ ጠቀሜታ አለው። ሳናዘው ሳንጨነቅ መከራውን እንድንጥለው። ለዛ ነው ወገኖቼ መጠራት ችግር ይመጣልና አንድ ላይ በጋራ ሆነን እኛ ንግስ ፈጣሪ አይለያየንም። አሜን። የዛሬ ቆይታችን ምን ይመስል ነበረ? subscribe subscribe like አድርጉኝ። comment ካላችሁ እቀበላለሁ። መልካም ቆይታ።